Hello，大家好，我陈老师。我们今天老师今天来到了我们的一个民雄啊，嘉义民雄，台湾嘉义民雄这边很有名的就是在我们的刘家古厝，那就是以前所称的民雄鬼屋。民雄鬼屋传说很多，有人说是有里面有凶杀案，然后女仆跳井身亡，有些是说在日军驻点，然后在那边扫射的时候，然后呢，里面有些阿兵哥在里面自杀。 很多很多的传说，很多很多的情况。今天陈老师带各位来看看明雄鬼屋。我今天穿的比较随性，因为老师现在在度假中， <laughs> 度假中，所以说刚好经过明雄啊，一定要带各位来看看我的明雄鬼屋。来，我们一起看看吧。明雄鬼屋它是以前是以巴洛克式的建筑，三层，好，这个是非常宏伟的建筑。那我们现在看到了哈，我们第一站不是看鬼屋，而是说传说中的古井。哦，有传说中的这个古井啊。 是有女仆在那边受辱，然后呢就跳井。这边也看到贵殿，我们可以看到，好，我们的金银纸。那我们的古井里面有什么呢？有很多的垃圾，哦，很多的垃圾，哦。那现在这个井也被封起来了，哦，可能有灯隔热什么的问题，我们要看看。那外面呢，它的环境是这样，好，有别院。前面这一块啊，应该是它的之前的房子，那可能已经被拆毁了。那这边还有一个别院。 走，我们现在进去看我们的主建筑物，啊，我们主建筑物，看看到底我们的明雄哦鬼屋到底的内部真相是什么？来，老师，现在时间是中午十二点了，不是老师很害怕，是因为害怕我上来，是因为我们要尊重一下，好吧？再来就是说，老师等下要回台北，所以是说我们只能抽中午来。我们本来要去另外一个景点，带小孩去另外一个景点，啊，结果他。 就突然收了，我也不知道为什么。他照就来这边了。他旁边的一个别院，好是这样。这看起来好像是厕所，好像是厨房，不知道。进去看一下，那到底是厕所还是厨房呢？看起来应该这么高啊？为什么做这么高？老师对台湾的古古时候的建，不要说古啊，那个是中师代的。 建筑方式不是很了解，所以说这到底怎么样，其实也很难很难去猜测，好不好？很难去猜测。来到我们来看看内部，啊，我们看看内部，啊，这是巴洛克建筑，三层楼的哦，它非常高哦，在民国七十九年的时候，你能够盖这么高的建筑啊？你不是普通的富豪，你还是真的是。 他妈的，真的是超级有钱的人才有办法做这件事情啊！当然，他第一代的家主，他盖这个房子的时候，他的确是非常的事业成功，好，然后盖这么大。我们看到这边有第一个入口、第二个入口跟第三个入口，好，三进三层，等于说有九间，所以说很厉害。民国七十九年你要盖这个房子也是大手笔啊，巴洛克式建筑啊，不容易。哦，这是我们的旁边的第一间。 哦，里面已经爬满了我们的，这是什么树呢？是榕树吗？也老师对植物不是很了解，懂得嘞，你看一下吧。哦，有没有？非常的苍劲。哦，很高，哎，现在楼板，楼板都看得出来，不过楼板只用一层砖头，在两层砖头好像有点薄。哦，非常宏伟，好，非常宏伟。 那传说中这边有日军扫射，其实我们从外面看起来是没有这回事。哦，而这边原来是什么地窖吗？哦，虽然是地窖嘛，也不知道，不敢踩上去，到时候真的就垮下去啊，我们还……哎，今天老师也没跟我来，那我掉下去有没有找谁救？好，接下来我们进入它第二间，这边有连通层哈，讲它中间主屋这一间，主屋这一间呢，你看看。 哦，也是一样哈，很宏伟。那么这边好像地下是不是都有做地下室啊？七十九年的建筑技术，应该也不会太差了，应该也不会太差的了，是不是？OK，好多，应该算这个是用梁柱吧？应该是它后面隔间用的梁柱啊，它都掉下来。了。 应该是被拆下来，不能说掉下来。这谁拆的？好像老是有 Google 过，但是忘记了，只能知道是说刘家子孙本来是说文化局有打算去拆来盖这个餐厅，哦，鬼屋餐厅。那刘家子孙反对，就没有了。所以各位要注意到一件事，他的子孙还在的哈，他们只是搬离而已。哦，所谓凶杀什么灭门啊，都不在这个地方产生，好吧？你看。 哦，这是第三进，哦，很大，上面好像还有阁楼，早期的阁楼是，阁楼，来，好，第三进的门口，它其实它整个幅员并没有这么广，好，幅员并没有这么广，那你说弹孔嘛？我们来看看好不好？你要扫射，就在外面扫射，你不在里面扫射，对不对？弹孔有没有弹孔？ 要被日军扫射，日军要进来，我觉得也不容易啊。 <laughs> 我说真的，来这边是一个另外一间哈，它还在还在的啊，它围墙还没被拆的，这算是一个前面小别院吗？还是会客室？还是种种之类的？不知道，进来。哦，这间它前后都有通，那可能是一个办事的地方，或是真的是一个，比如说佣人房吗？还是会客堂之类的？ 买了图一啊，有也无的。哦，还有我们树先生。来，我们看看其他地方。它其实旁边就是旁边那个建筑是我们的鬼屋咖啡厅哈，应该吧？还有它的公寮，老师，停车停在鬼屋咖啡厅，还不错哦。来的话可以去鬼屋咖啡厅坐一坐，它设计的蛮可爱的。那我们这边看到啊，它没有所谓的什么日军扫射的痕迹哦，这是它旁边。 没有什么日军扫射的痕迹啊，并没有哦，并没有，这是他的后院，后院后面就是田地了，好，后面就是田地了，他的后院，那这个后院看起来也 OK，没什么状况。所以有些人呢，他们就是说，传说了，哦，传说都是传说。那据说，哎，这边还有什么？ 原来的照咖吗？哦，原来照咖吗？其实它是有弧度的哈，这下去是有弧度的，可能拍摄看不出来，但是其实它是有弧度的。哦，我们的后院，后面就是田地了。好，后面就这是我们的稻田，哎，是什么田？搞不清楚，现在已经收割了，所以说也看不出什么田。哦，后面都是田地。 它不是隐藏在密林之中了，它其实就是在一大片稻田之中的一个房子。好，到时候我们来看看为什么会发生它这个这么好的房子，它会它会垮掉。我们就老师专业眼光，老师来来评价一下，好吧？今天拍的品质不会很好，因为老师是自己一个人来，哦，所以老师在外面顾小朋友。好。 好，师来，跟各位说明一下。来，这个是我们民雄民雄的刘氏古宅。那很多人会声会影，那当然我们现在在阳光下看，它并没有什么这样的特殊。那最重要的事情是，为什么它这么它七十九年盖成的房子，现在很多民国七十九年盖的房子，现在都还去继续住人。不要说好房子坏房子，现在住的人一大堆。在台湾啊，老公寓住有个五十年、三五十年，那是很正常的事情。 非常正常的事情，但这套房子为什么会现在这样呢？其实很多很多原因，可能他只有刘家的子孙才知道。但是老师可以用风水来跟各位讲，就是我们像我们现在这一块，啊，我们现在这一块，它就是之前是一间房子，隔壁是一间房子，但是我们要看到的是，它这边入口有一二三，你这三个入口都被前面房子几乎挡住了。你看这边是一个大门，如果从这边大门进去的话，那第一个碰壁。 你旁边的入口已经被被其他的建筑挡住的时候，这叫风水阳宅上很简单，一个很初级入门的，就什么呢？没有出路，房子没有出路，因为它是主宅，你不能让主宅没有出路。各位，你看我们三合院中间的大本堂啊，中间的本堂一定是对门口的。为什么？你这样再有出团，你才有路可以走。好，因为前面是什么？前面是我们的朱雀方，你朱雀方代表了前程，那你前程被自己斩断之后。 它的距离又很短，哦，它距离又很短，这么短的状况之下，你富不过二代，第二代都过不了，哦，祖孙不相见的格局，你这第二代都富不了，所以就很可惜的，就是说，他后来的人就搬走了，就搬走了。那老师去考究的状况之下，刚在古井的女仆投井案也没这回事。那日军扫射案，那各位我们看到现实状况，没有弹孔，也没有弹孔，那所有状况这应该是人为去拆的，哦，这个房子。 应该就不是是说属于是战争啊或什么状况，应该就比较属于是人工去拆的，因为如果战争的你这炮弹下来的话，它会有烟硝，会有一些黑熏黑吧。哦，那这个应该是人工去拆的，就是不要让人家住了哦，因为可能就是年久失修，就这样子了，人工拆的。所以说它到底有没有这么可怕，悬疑，那见仁见智。有些人喜欢晚上来啊，就说拍一些呃探险，其实老师。 不建议你各位这样做，为什么？因为晚上是林间众生他们的活动时间，白天也有了，但是很少。对，人也有夜猫子嘛。那那白天也有众生在活动。那么你现在在半夜来这边探险的时候，他们正在忙，正在过自己的生活的时候，然后你来打扰人家，那遇到好了没事，遇到比较凶悍的怎么办？对不对？那你回家去折你的家运怎么办？你找神神明都都觉得他有理啊，是不是这个道理？ 周老师，今天来度假啊，来这各位看看我们的一个民雄，我们民雄古宅，啊，民雄古宅，那它是刘正确名称，它不叫做刘氏古厝，好吧？好，感谢各位今天的收看，我是陈老师，我们下次见。